دوستوں کی حال چال ٹھیک ٹھاک ہو اور ٹھیک نے اج تلانگیاں بانجے دونوں اج اپنی پیاری جی آباز نات پڑھ کے سنا گا تو ملزہ فرمائے ذرا سن کے چلو جی بیٹا جی یا حبیب اللہ دید کی طالب آنکھیں جلوہ دکھلایا ذرا دید کی طالب آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا روتے روتے جب دعا لیا ذرا دکھلانا ذرا جب تمہاری یاد میں تمہیں سجدے کرے گا یا پوز میں या मोहम्मद या जरा दीद की तालिब आयों के जलवा शिकलाना जरा रोते रोते जब तुम्हारी याद में दिल تمہیں سجدے کرے گا یا یا محمد سرا روتے روتے جب تمہاری یاد میں دل تمہیں سجدے کرے گا چاند بن کر سامنے آنا ذرا ذرا کلام مشرق ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਨਾਦ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਆ ਹੈ ਚਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਰੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਚਲ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਲ ਹੈ انشاءاللہ نیکسٹ اللہ نیکسٹ نا تین اپنا انشاءاللہ راضی کر راضی کرتے اوکے سر ٹھیک ہے گزارش ہے ہمارے پیارے دوستوں کو ہمارے چینل کو سرپرائز کریں لائک اور فالو کریں اور گزارش ہے کہ اگر ہماری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھنا چاہو لائک اور کمنٹ کر کے اپنا ایڈریس بتائیں